крутое утро. Мы приехали и пошли серфить. Но вот этот спот, он называется The Rock. Это профессиональный спот. И я туда заплываю просто чисто, чтобы потусоваться с крутыми бородатыми, волосатыми <laughs> серферами. Потому что кататься там, конечно, возможно, когда никого нет, я там пытаюсь кататься. Но сегодня они все были такие лютые, что я, я не хотела, чтобы они думали, что заплыла просто ТПшка, которая пытается зачем-то <laughs> зачем-то мешать людям кататься, поэтому я просто тусовалась. Вот. Ну, может быть, чуть попозже там никого не будет, и можно поплыть и барахтаться там опять волна. that you're messed up I see it in your eyes I know you wanna start over But sorry can't change time It's hard for me to be mad at you, I don't want арене цирка. Я начинаю волноваться. У нас очередной день на побережье. Мы опять поехали в Диквелли, потому что там, на наш э, взгляд, самый лайтовый, самый приятный серф-спот, где мы все можем вместе серфить, устраивать пати-вейвы на одной волне. Вот, и поэтому едем в Диквелли опять кататься на серфе. А должны были уже быть в центре острова, на чайных плантациях и водопадах. А, ну и пока ехали в ну, Диквелли, остановились в городе, который называется Матара или Матара, я точно не знаю. Матара, да, наверное? И зашли в храм, это новый храм, открылся в семнадцатом году. Решили посмотреть, как тут, если что-нибудь интересное. Ой. храм находится на таком островочке, мысочке. Космос вот, уже совсем большой. Рыбки плавают. Монах сидит. Космос, твоя любимая песня. Обожаю локал автобусы. Do you speak English? No? Yes. Yes? You speak? Okay. okay. <laughs> <laughs> one video. Party, baby, coconuts and surfer. and hammock. And flowers. And girl. Everything. And yeah. and sun. And ocean. <laughs> еще пока секрет место, мало кто о нем знает. И координаты этого места мы оставим под видео, так что если будете на Шри-Ланке, обязательно приходите сюда провести время, встретить закат, сфоткаться здесь очень красиво, нереально круто. Смотрите. Наш э, Last Sunset на берегу океана э, в этом трипе. Потом мы от океана уже уедем, будем в середине острова и летим в Москву. Потом же снег. Да, космос? Романтично. Наблюдать закат на берегу, конечно. Покажи, как ты меня целуешь. быть Это меня космос снимает, между прочим. <laughs> Ой, так здорово. А это вертикаль. <laughs> Мэри, что происходит? Мы решили, что романтики много не бывает, и э, будильник, поэтому закончить сегодняшний день костром на пляже под звуки волн. Maybe one day I'll change my mind You know that I just wanna be your friend again But there's some shit I can't forget i my heart doesn't work.